よくだあいよ皆さんジョアンカですそして今日はやっと100年突破しましたということで今日は特別な一日ですで100人は本当にすごいです僕にとってだから僕の部屋に100人の人は入れないです <laughs> とりあえず、えっと、今日は特別な方を連れてきましたよ Please, ladies and gentlemen, make some noise for Tiger! I'm a Japanese fighter, t i g Miyata, よろしく Okay, and the second one is YU! okay, <laughs> thank you! <laughs> それでは早速始めましょう座禅の組むことから考えたゲームをやりたいと思います座禅とは座って瞑想して動いたら叩かれるという仏教の慣習ですけれども私たちはいろいろな姿勢をとってゲームをやりたいと思います2人ずつ 3点羊羹何個も体に乗せてバランスを気をつけないといけないです羊羹が落ちちゃったらタイガの戦士に叩かれる前に木をタッチしたらセーフけれど叩かれたらマイナス1点フランス対日本一体どんな戦いになるでしょうかロンロン 大丈夫です一個は余裕だねねおっとあっマジか俺も落ちたわ今足痛いはい足痛いんだよこれラウンド2 whatever yeah. sealed. Yeah. yeah, yeah, yeah. 倒しちった。オッケー、マイナス1点、マイナス1点。はい、い、い 負けられないよロン4いきますいいねそんなポーズこの姿勢で二時間二時間できますマジで嘘あれいや戦われ <laughs> いや負けてるから好きなポーズ選び r ンファイ Round 5. Ready, go. これを早く決着つきそうだ。難しいです。ああ、最近腹筋あまりやってない。やばい。オッケーオッケーオッケー。一点残して。Round 6. Ready, go. 一、二、三、十。 英語で12391025おっと6 7 9 One, eight, nine. じゃあ頑張れ。ないんだよ。 やばいやばいやばいけど止まった僕止まったさすがに強いおおうわ強い強いわあ疲れましたギリギリ勝ちましたが彼はすごく強いですということでそういう内容が好きだったら200人を突破したらもう一回そういうビデオをやりますのでぜひ登録してくださいそれではあビジェント